Nimejaribu kuanza kwa kumwambia Mheshimiwa Heche kwamba idea ya bima ya afya mimi niliwasikia kama mkijaribu kuichakata kupiga kelele wakati ule, lakini bahati nzuri anasema alikuwa naibu waziri wa kivuli wa afya akiwa Chadema wakati ule, kwa haikuwahi kuwa idea ya chama cha demokrasia isipokuwa ilikuwa Chama cha Mapinduzi, na kaongeza hata jimbo likotoka umeacha limechoka, ndio maana leo wamepeleka x-ray za kutosha na wanajenga hospitali pale. E, sikuulizi swali, karibu sana kwenye hayo maelezo. Asante. Mm. Mm, kwanza ni kuna jambo moja ambalo lazima nianze nalo mm. Uh, ni makosa makubwa sana kumlinganisha mtu yoyote uh, kwenye CCM ya sasa na Mwalimu Nyerere. <laughs> That's very wrong huko ni kuwadharau wa Tanzania na kuwakosea heshima, kumlinganisha baba wa taifa ambaye alikuwa mtu mwadilifu, mzalendo. Ukiangalia miundombinu aliyoseti katika kuanza kutengeneza uchumi wa nchi hii, na mtu anatumia nafasi hii, of course ni, ni, ni sahihi kwenye chama chao kusifia watu, lakini kuna level usiende. Hilo ni la mwanzo kabisa nilitaka ni nianze nalo, na nianze na nukuu ya mwalimu huyo huyo aliwahi kusema, hatuwezi kutatua matatizo tulionayo kwa kujidanganya kwamba hayapo. Hatuwezi. Hatua ya kwanza ya kutatua tatizo ni kulifahamu, then unaseti namna ya kulishughulikia. Ukiangalia nchi kama Singapore, nitazungumza kwa mifano sana ili Watanzania watuelewe imepata uhuru mwaka 65 miaka minne baada ya sisi kupata uhuru. Singapore ina square kilomita 600 ni wilaya moja basically Tanzania haina hata hinterland, yani ni kanchi kako katikati ya bahari. Leo kipato cha mtu wa Singapore ni per capita income ni dola elfu sitini na sita kwa mwaka, yaani ni milioni 180 kwa mwaka, kwa mwaka. Kipato cha Mtanzania eh, ni dola 990 ni shilingi kama milioni tatu I mean, milioni mbili na kitu. Kwa nini? Ni kwa sababu ukimsikiliza, kwa mfano, huyu ni naibu waziri. Unapomsikiliza naibu waziri wa nchi unapaswa kuona vision, maono. Mimi nakuhakishia tutajadili hapa mpaka baadaye. Simwataki rafiki yangu, you won't see that, utaona maono hayo. Kwa tuna matatizo makubwa ya kimsingi. Nimekuja hapa sasa hivi hakuna umeme. Sera ya afya anayopaswa kuisimamia huyu jamaa, sikutegemea hata aanze kuwataka. Huyu ni naibu waziri, wanakusanya, amekuja hapo na gari la serikali VX milioni mia tano mafuta yamewekwa mle, hata kulala na kula leo atakula kwa ile serikali. Sisi tunalipa kodi e, sera ya afya nayo isimamie inasema tangu mwaka tano kila kata iwe na kituo cha afya, kila kijiji kiwe na zahanati, kila wilaya iwe na hospitali ya wilaya, kila mkoa uwe na hospitali ya mkoa, na kila kanda iwe na, na hospitali ya rufaa kwa maana ya matibabu ya kibingwa. Nikizungumzia kituo cha afya, ni sehemu ambayo mtu anaweza kupasuliwa, mtoto akatolewa tumboni kama imeshindikana, akarazwa, akapewa matibabu mazuri kabisa, akishindikana awe advanced kwenda kwenye hospitali ya wilaya. Leo tuna miaka sitini na moja ya uhuru kwenye nchi ambayo Mungu ameijalia kila kitu. Muulize, tuna vituo vingapi vya afya? ataanza kukuambia oh, mama Samia sio amefanya nini. Hii nchi haijapata uhuru jana, na hii nchi kwa miaka yote hiyo imeongozwa na CCM. Maana yake tuna kata zaidi ya 4000 tuna, tuna vituo vya afya havifiki hata 1500 ukitoa vituo ukitoa vituo vya vya, pre, vya, vya private vya makanisa na nini havifiki 1000 havifiki elfu havifiki hata 800 mara ya mwisho nilimsomea bungeni anakumbuka alikuwa hajaenda hata kule nilikuwa namsomea mpango kwenye mpango vilikuwa 400 na kitu inawezekana kama wamesukuma sana vinaweza kuwa labda 800 60 years after independence kwa hiyo kwa hawa watu tunaweza kufika miaka mia moja ya uhuru tunazungumzia vituo vya afya Leo watu hao wanajisifu kuhusu matundu ya choo Eratrin, sio hata sio hata choo cha kufresh. Yaani <laughs> kiongozi kama huyu anapanda gari la serikali anaenda kuambia wananchi tumejenga choo. Choo unakwenda kuambia wananchi kuhusu choo miaka stina moja baada ya uhuru, watu wanatengeneza. Yani nimekuambia hapa kuhusu Singapore, watu wanawaza kwenda kuishi mwezini. Yani ikitokea kama Rashi imepiga bomu la nyuklia, watu wame, wanakufa, wahamishe watu wao. Sisi tunazungumzia kuhusu matundu ya choo. Kwa nini? Kwa sababu ya leadership tulionayo mbovu. Okay, katika eh, maelezo. Kwa hiyo kwa na, na, eh, namalizia mambo eh, okay. mawili. Kwa sababu umempa muda. Mm-hmm. Nivumilie tu mm-hmm. kidogo. Kwa tuna matatizo. Kwenye afya tuna matatizo, kwenye maji tuna matatizo. Hatuna maji leo. Umeme unakatika nchi hii miaka 61 baada ya uhuru. Sio kwa sababu hatuna vyanzo ndio maana tuna maji hapa ziwani hapo, unarusha jiwe linadondoka majini, hakuna maji, hakuna umeme. Tumekuja hapa ni giza, miaka sitini na moja tunazungumza matundu ya choo. Tukianza kuzungumza kuhusu zahanati, vituo vya afya ni vingapi? Hospitali za wilaya ni ngapi? Achilia mbali madawa, kwa sababu huyu anaweza kusema tu, asifikiri Watanzania ni wajinga, si wanaenda kutibiwa, wanajua. Wewe ukisema umepeleka madawa wanakuona kwenye TV, wanajua hakuna madawa okay. wanakuona tu okay. una, unaongea mambo ya utu. Kwa hiyo nakumalizia kabisa, mzungumzo kuhusu Chadema lazima nilijibu. Mhm. Brother, what is 300 million kwa chama kikubwa kama hiki? Kwanza tujai kupokea ruzuku milioni 400 na mimi sitetei kitu chochote, hatujai kupokea ruzuku shilingi milioni 400 lakini wewe Nyando, kipewa shilingi milioni 300 ambayo ni gari aliyo gari aliyokuja nayo ni milioni 500 sisi anashangaa eti tumepewa <laughs> ruzuku milioni 300 ambayo haitoshi kununua gari yake, alafu anaiona ni kubwa kwamba inaweza ikaendesha chama hili lote. Makesi tulionayo watu na imagine, tuna magari ma, mafodi yale, au unafikiri tunanunulia nini? Tuna tuna mapikipiki tumepeleka kila wilaya. Tukianza kuzungumza hayo mambo tutapoteza focus let us focus kwenye mambo ya kimsingi kwamba hawa watu wamedhalilisha nchi yetu, wameiangusha nchi yetu, rasilimali nyingi zimetumika na bado watu wetu ni maskini. Nafikiri lazima tuwatoe madarakani ili Watanzania waweze kulia rais Na leo mimi nitakuwa na utulivu sana na wapa mm. muda nasikiliza kwa sababu nataka hoja zijijenge zaidi. Kwanza a, ah, a, ah, a, ah, kuna vitu amezungumza Mheshimiwa yes, Heche. Yes, yes. Mimi nitakuwa naweka na cement kidogo hapa. Amezungumzia kuhusu sera ya afya yenyewe. Yes haijatekelezwa kama ambavyo inapaswa kuwa imetekelezwa. Mhm. Hebu -hmm. tupe kwa ushahidi usiotia shaka mwenendo wa vituo vya afya, zahanati pamoja na msaidie kakaangu mm. Heche mm. kwa heshima kabisa. Kwanza mimi ninaamini akili za kakaangu eshe mm. lakini nachoweza kusema ni muhimu sana kujua hesabu nchi ambayo ameizungumzia ukichukua lami iliyopigwa Tanzania kwa urefu wake, kwa urefu wake unasakafia hiyo nchi nzima, unaisakafia hiyo nchi nzima. Hiyo hiyo hiyo hiyo ya kwanza. Lakini kakaangu Heche anazungumzia suala kwa mwaka huu tu, kwa mwaka huu tu, yani haijaisha miezi sita, zimejengwa vituo vya afya 238 lakini Heche alikuwa ni mbunge wa Tarime vijijini, vijijini. Manake yeye anajaribu kusema CCM inahitaji mbadala kwa sababu CCM imechoka, haiwezi kufanya kazi. Lakini vyama hivi, ndio maana anakuambia demokrasia anayezungumzia yeye hipo haielewe. Ndio maana tumeanza na Nyerere ambaye ameruhusu vyama vingi na kuna mfumo wa kujenga vyama vyote, kwa sababu mwisho wa siku tunataka vyama vyo ikitokea ambayo haitakaa itokee kwa miaka mia moja ijayo kwa Chadema, lakini ikitokea basi kuwe ni watu machuadi wanaoweza wakaisimamia nchi. Mojawapo ni vipimo hivyo vya milioni mia nne mia ngapi, ambayo anasema mia tatu, lakini hatujazungumzia fedha wanazopata kutoka kwa wadau. Sitaki kutaja nchi ambayo mi najua Heche anajua, na kwanza hizo hela yeye tulipanga wakati mmoja alikuwa anapanga na wenzake wamue mwenyekiti ambao nao na nao ni ni ni ni ni, ni, ni, ni, ni crime kumng'oa mwenyekiti aliyowekwa na wananchi. Kwa hiyo kwa sababu ya hizo fedha na hoja zao zilikuwa hizo. Sisi tunachokisema kwa kile kidogo ulichokuwa nacho umeweza kufanya nini, na tunaulizanaga kwamba wewe, tunazungumzia tu kwenye chama leo. Zito amekuwepo na chama chake kwa muda mfupi sana, kwa muda mfupi sana unaiweza ukaiona ACT hata leo, unaweza ukajua ni nini wanachokifanya na vijeni yao ni nini, lakini anasema hatuna vituo. Sasa nataka nimpe tu taarifa kamili vituo kwenye nchi hivyo anavyovisema ni zaidi ya elfu nane. Ni kwamba hana taarifa, yeye anazungumzia mia nne vilivyojengwa kipindi cha Magufuli. Ana, zile data tulizokuwa tunazitoa wakati wa Magufuli ndizo yeye anazojaribu kuzizungumzia, lakini vision ya hii nchi leo okay. Twende pole pole, twende pole pole leo ili, ili takwimu iende vizuri yes ili mimi nachotaka pia record ikae sawa. Na Watanzania wanamsikiliza. Ndio Nataka weke record sawa. Yes. Tuna vituo eh, vingapi kwenye kata ngapi? Mama Samia tangu ameingia madarakani mm -hmm hana miaka mitatu sio? Ana miaka miwili. Ana miaka miwili yeah, sio? Yeah. Ndani ya miaka miwili mmejenga vituo vingapi? Achana vile 400 vya mama vya Mheshimiwa Magufuli. Yes. Ndani ya miaka miwili serikali imejenga vituo vya afya kiasi ndani ya miaka miwili ya rais wetu Samia. Mm. Nimekuambia kwa miezi sita hii mm. wakati hawa jamaa wanalalamika kuhusu tozo na mambo mengine mm. zimetoka vituo 238 lakini kwa miezi sita, kwa miezi sita. Mm -hmm. Tukija mwaka uliopita mhm. zimejengwa ukijumlisha na vile mia sita mm -hmm. zimefika mi, mia saba arobaini vituo ambavyo vimejengwa mm -hmm. vituo ambavyo vimejengwa ndani ya nchi hiyo.